السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم شباب أخوان اليوم رجعت لكم موضوع جديد ومهم جدا طبعا شباب موضوعنا اليوم يتكلم عن طريقة الحصول على ال partnership بطريقة سليمة وبدقائق يعني ما يطول دقيقتين تقدر تحصل على ال partnership وتفعيل حساب أيضا آه، جوجل آه، أدسنس وربح المال من اليوتيوب أول طريقة شباب نجي على إنشاء حساب جديد على Gmail. الاسم الأول طبعا أي اسم خلي مثلا اكس جي ام اس أربعة ثلاثة أو العفو شباب آه، هنا استغفر الشباب نجعل اسمه هنا مثلا نحل أي, أي شيء شباب هنا كلمة المرور لازم تتكون من أحرف أو آه، ثمان آه، أرقام أو أحرف تاريخ الميلاد طبعا راح ادخل تاريخ ميلادي 14 ستة دخل الجنس شباب نجي هنا الفقرة الأهم الفقرة الأهم وهي تختار الدولة تختار الدولة طبعا اختار أنا أنصح أن تختار أمريكا لأن الوطن العربي كل كلكم تعرفون الوطن العربي آه ما تقدر تحصل على خدمة بارتنرشيب من اليوتيوب فراح انا اختار الولايات المتحدة مع الولايات المتحدة شباب نجي هنا ندخل هذا الرمز الموقع شباب اختاروا الموقع آه، ايضا الولايات المتحدة إشكال طبعا هم بتحصل على شيب okay. نعطي هنا موافق ونعطي الخطوة التالية شباب هنا اكتمل تقريبا الجيمايل الآن نعطي البدء شباب الآن نذهب إلى يوتيوب بسبب آه، تسجيل دخول عفوا الشباب طبعا دخل ب حساب القديم اعتقد يعني اي شباب حساب القديم دخل إيه. تبديل الحساب اضافة حساب تمام ان شاء الله ندخل الايميل الجديد وهو من اكس جي ان اس اربعة ثلاثة Thank you. نذهب إيه شكرا طبعا شباب مثل ما تشوفون دخلنا بهذا الحساب الجديد الآن سأريكم طريقة الحصول على البارتناشي عشان نجي إعدادات يوتيوب من هنا ندخل هنا نضغط إعدادات يوتيوب الآن آه، نذهب إلى آه، عرض الميزات الإضافية مثل ما تشوفون شباب تحقيق الدخل تمكين يعني كان عندنا من تسوي بالوطن العربي أي دولة وطن عربي تختارها ما ما ينطيك آه، تمكين يقول لك غير متوفرة في بلدك الآن نعطيه تمكين والآن نعطي تمكين الحساب أنا أقول لك وافق طبعا على هاي الشروط كلها صح على ثلاث مربعات غير موافق أعطي يفهم ذلك أيضا نعطيه إنشاء قناة على مصطفى ساعد موافق شباب تم إنشاء القناة الآن سنذهب ونرى عفوا شباب نذهب هنا قناة يوتيوب عرض النظام الإضافية من التأكد شباب مثل ما تشوفون يمكنك استخدام الإعلانات تحقيق الدخل شباب إن شاء الله في الموضوع القادم سأشرح لكم طريقة ربط آه، حساب آه، يوتيوب أديسنس آه، والحصول على أديسنس مستقر إن شاء الله تحياتي لكم شباب كان معكم مصطفى من العراق تحياتي لكم وإن شاء الله عجبكم الموضوع واستفدتم منه فيما بعد